ку жана эки ку кыймылсыз заряддардын пайда кылган электр талаасын изилдейли байкоону жүргүзүү үчүн заряддардын жанына жипке оң заряддалган шарды жайгаштырабыз эгерде жип кыйшайса анда заряддалган шарга электр талаасын пайда кылган заряддар тарабынан күч таасир эткен болот заряддардын жанында талаа жок чекиттер болоорун текшерели M чекитине жипке илинген вертикалдуу абалда шарик алып келебиз шарды кое беребиз ал кыйшайды B чекитинде талаа бар шарды C чекитине өйдө көтөрүп кое берели жип кайра кыйшайды бул чекитте дагы талаа бар экинчи зарядтын оң тарабына шарды жайгаштыралы жип сол тарапка кыйшайды зарядтарды бириктирген сызыкта болуп тургудай аны оң тарапка жылдырабыз шар алыстаган сайын жиптин четтөө бурчу азаюуда, тала азаюуда. эми бул шарды биринчи заряддын сол тарабына жайгаштыралы жип дагы эле сол жака кыйшайды заряддарды бириктирген сызыкта болуп тургудай сол тарапка жылдырабыз шар алыстаган сайын жиптин четтөө бурчу азайды жана кайсы бир чекитте жип вертикалдуу болду демек бул чекитте дагы талаа жок дегенди түшүндүрдү шарды дагы алыстатабыз жип башка тарапка кыйшайды бул чекиттерде талаа бар заряддан алыстаган сайын кайрадан биз жиптин кыйшайуу бурчу азайганын көрдүк жыйынтык чыгаралы заряддар бар болгон учурда дагы кайсы бир чекиттеринде талаа жок экенин далилдедик